Ну? С тобой всякое бывало. Ты выжил. В этом фокус. Чтобы выжить. Фокус вовсе не в том, чтобы жить вечно, Джеки. А в том, как остаться самим собой. Вечно.